Izithandwa zenkosi, hhayi-ke bahlali nginibuyela noKhanya Imbawu-ke manje. Ngiyacathi niyakhumbula ukuthi-ke kwakhona amavidiyo kwamina lana ngike ngaphosta ividiyo ebeyikhuluma ngaye uKhanya Imbawu nesikhumba sakhe ebesimoshakele bahlali singa-understand ukuthi kahle kahle uKhanya Imbawu kwenzakalani ngesikhumba sakhe noma usekukhula noma noma kuyini kodwa nje besivele nje samoshakala ungasa-understand ukuthi uzothi kuyini so-ke manje bahlali uyasitshela-ke ukuthi usethe wasukuma wathola indawo lapho azosizakala khona ukuthi isikhumba sakhe sibuyele sibe sihle ngoba naye uthe wasibona ukuthi no no no khona ongasahambi kahle so-ke manje uthe uyabuya-ke uzosichazela ukuthi yena uhambo lwakhe uhambile wayitholela into yokuthi isikhumba sakhe sibuyele sibe sihle singasamoshakali ngale ndlela ebesikade singakhona bese siqale nokubabaza awukumeke mhlali-ke ngize nazo ukuthi uthini ukhanya imbawu ngalesikhumba sakhe ngimthanda ngoba kafihli mhlali akaleke shona ngapha nangapha phela nje uyakutshela ukuthi yena uhamba le ndlela awuke ngize nazo-ke mhlali ungakhohlwa ukusubscribe ulike ufollowe mhlali ngikuthanda ule ayike bahlali uyayibeka kukhanya imbawo indaba ukuthi into abeyisebenzisa ucream abeyisebenzisa uvele nje naye wamjikela nje from nowhere wangasasebenzi wase isikhumba sakhe saba nenkinga-ke manje kwase kuphoqeleka ukuthi manje akashintshe into yokugcoba nje besethe wathatha iy'nyathelo-ke wasukuma wazama enye into futhi manje yokuthi agcobise ebusweni so-ke ngimthole lapho-ke ku-instagram abechaza khona ukuthi usethe wathola omunye waseNigeria othe wamnika ukhrim wakhe ngoba ubonile ukuthi ukuthi izandla zakhe izandla zakhe niyabona le ndawo ejika ibe mnyama la ezandleni la eminweni nendololwane nasezinyaweni bese kuba sengathi nje omunye umuntu like engathi abantu ababili akusiyena so uqale lapho kwabona ukuthi no kumele athathe inyathelo ngokuthi uthi ilanga laseDubai shuthi liyamshisa kakhulu so nje bene phela kugel ohlale esemabhishi kanjalo so kusho ukuthi ushiswa yilanga so ube sethatha iy'nyathelo zokuthi akawushintshe lo cream awusebenzisayo wayakozitholela omunye komunye usisi waseNigeria Uyasho-ke ukuthi ayike uma ngabe ukuthi ugele oyithandayo ofuna ukuhlala ubukeka nje uklasi kumele ukusukumele ukusebenzele ukuthi ubukeke kahle. So yena-ke shuthi njengoba vele uyazithanda uyakusebenzela ukuthi abukeke kahle and futhi uyasho ukuthi ama-celebrity amaningi asebenzisa zona lezo zinto zalowo girl athe wazithenga azisebenzisayo abekelwe isikhathi sokuthi isikhumba sakhe sakhe sizoshintsha emva kwesikhathi esingaka athi-ke kulo cream wakhe ubekelwe iy'nsuku ezingu-14 itrial yakhe bese-ke umehluko uzobona i-19 days ye yeah? 19 days nami ngathi ngawuthola khe ngithola ukubukeka nami nje ngiglithe ngibe muhle uyayibona loo nto kodwa nako ukushintsha isikhumba-ke bahlali kuya ngomuntu ukuthanda ukuthi ashintshe bahlali oba futhi kumele ukusebenzele kuzokudla ephaketheni uzokuthi lapho ungenamali uthothe isikhumba sikutshengisa ama-flames manje senziwe kwaso wena awunadololo uzobe usuwenze njalo Hhayi-ke girl kuzodiphenda kuwena-ke ukuthi ufuna ukuphila uhlale u-village girl or ufuna ukuthi ube u-glamour girl uzozicacisela wena ukuthi ufuna ukwenze njani ngoba uyasho ukhanyimba ukuthi uma ukuthi ufuna ukubukeka umuhle ube muhle nansi onabo okhrimu laba ade ekhuluma ngabo okusho ukuthi-ke ukhanyimba umanje usezobuyela-ke angeke asaba ilento bengazi ukuthi isikhumba angazi noma ngizothi besingathi siyawa or bengizothi kwenzakalani ebusweni bakhe besingathi siyamoshakala nje and nezandla-ke uzivezile lapho-ke ikonta ngikhona nangu uthatha isithombe sakhona nezandla uyaziveza the way sizimoshakele ngakhona zimnyama uyayibona nje yonke leyo mix masala eyenzakalayo manje ngendaba zani zabo cream kodwa ke phela ngeke simjaje umuntu yena kungenzeka ukuthi uyayithanda indlela ayihambayo and futhi uyakhona ukuzimaintaina ngendlela so it's fine asinga judge sithi wenza into errong it's good for yena soke bahlali injalo nje indaba khanyimbawu uyabuyela endaweni yakhe uzoba muhle asimnikeni iy'nsuku nje ezimbalwana bahlali ngiyanithanda ningakhohlwa ukusubscribe-a nilayikhe nifollowe nenze konke okuhle bahlali baba yini